tapi tak kena dengan tempat dia maka dia kira sebagai bazir sebab tu lah Allah Ta'ala royak ayat selepas badan ni iaitunya hubungi dengan orang bazir innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin sesungguhnya orang-orang yang boroh itu adalah saudara-saudara syaitan pun fuaidah belanja harta benda tak kena dengan tepat dan tak kena dengan masa tak munasabah dengan harta benda tu dibelanja pada benda tu benda ni ha ni perlu kepada kita semua orang yang piti pitan dalam ha belanja tu ya tahulah cara dia tapi kalau kita tengok sebahagian orang habis harta benda dengan tak kena dengan tepat dan cara dia judi habis kot tino beli benda-benda hak tak sepatut beli menyebabkan dia bertambah dosa ha, tu. jadi beli benda tu bertambah dosa hak ni perlu kepada kita ingat sebanyak mungkin bila nak buat gapo-gapo ingatlah katanya harta tu adalah amanah Allah amanah daripada Allah dia wui kepada kita dia suruh kita jaga molek Morihan, molek gitulah sebab tu tuhat rayaksa di dalam Quran iaitu nya orang yang bazir adalah saudara syaitan adik beradik syaitan dan syaitan tu dan sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Masya Allah. Ini ha, perlu kepada kita ingat semua, Ingat semua. Jangan jadi sedara syaitan. Dalam pimpinan Ar-Rahman ada terjemuh pula alik bawah. Orang-orang yang membelanjakan hartanya dengan borohnya pada janda yang dilarai oleh Allah bermakna mereka kufurkan nikmat Allah. Yakni tidak syukur akan nikmat-nikmat pemberian itu. Keadaan mereka yang demikian samalah seperti syaitan yang sangat kufur kepada Tuhannya kerana ia telah menghabiskan dengan boroh segala daya usahanya yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu untuk menyesakkan manusia dan menghasut mereka mendurhaka kepada Allah Azza wa Jal. Ini hak jelas-jelas. Dalam Quran ni banyak tu herayat hubungnya dengan syaitan. La tattabi'u khutuwati syaitan. Hei manusia, hei hamba ku, hei anak adik. Janganlah kamu turut jejak lakar syaitan. Dalam ayat lain lagi inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan adalah bagi kamu seteru yang nyata. Maka hendaklah kamu anggap syaitan sebagai seteru. Sesungguhnya syaitan sentiasa seru, panggil, ajak kumpulan dia, kelum dia, untuk menjadi ashabis sa'ir yaitu ahli niaga sa'ir banyak ayat-ayat yang hubungnya dengan syaitan eh, di dada Quran. Lepas tu ayat ni salah satu daripada Tuhan royak orang bazir. Setengah-setengah. Ha ni sebagai peringatan kepada kita ni. Makan tak habis. Katanya nak makan sikit. Lepas tu nak makan ni penuh tambung tak habis. Lepas tu makan ni dia lepas pada minta maaf dah. Lepas pada tangi orang, mulut orang, orang tak makan dah. Orang tak makan dah, pakat hauk lalu dah. Supo ngetek oh, supo ngegapo makan ni, minum ni, hak kita makan, minum, yalah. Makan cik sikit. Tak situ. Bah. Masa cong tu, masa duduk, duduk kucar, duduk bubuh subuk dia, susu dia, got tubuh ni apa berapa banyak. Supo juga dengan kita makan di tempat-tempat apa sain buffet, bubuh sendiri, bubuh apa. Ingat. Dan nak makan sikit, bubuh sikit. Bubuh sikit lebih baik daripada buh banyak. Dan kita rasa tak cukup, eh boleh tambah. Supo juga dengan kita buat apa-apa, dengan masa kita, harta benda kita, makan ni kita. Semua jenis-jenis pasal telajak ni ya tak molek. Sikit doa pun tak molek. Ha ni kita jadi tengah-tengah. Sebab itulah kata-kata bahasa Arab khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan, sebaik-baik kerja, kerja eh, semua usaha ke apa adalah pertengahan. Wu jadi bobo molek. Dan sikit doa orang tengok, oh, tak molek eh, sikit. Banyak doa pelajak, ya tak molek. Nah, ha, sebab itulah kita jadi Nah, menjadi Beringat-beringat. Jangan siapa kau tu hepraknam kita. Jadi sedara syaitan. Nah. Mari pula ayat yang ke-28. Hubungnya dengan apa? Dan jika engkau terpaksa berpaling. Maknanya tidak melayani mereka. Siapa ni? Nuh ayat. Belum pada ni. Iaitunya. Orang-orang yang jadi kaum kerabat kita, waris-waris kita, orang duduk dalam musafir ataupun orang duduk di dalam kesusahan. Gapo kita tak leh nak layan dia, tak leh nak nak gi top senang. Kita pun tak wak juga. Miskin juga kita. patut nak wak lagu mana kepada orang-orang hak susah. Kerana menunggu rezeki dari Tuhanmu yang engkau harapkan. Hak ni hak fitrah semula jadi lagi manusia tu hewan tak serupa. Ada kaya, ada miskin. Gitulah. Ada pertengahan bobo boleh makan, tak kaya sangat, tak miskin sangat. Alhamdulillah. Maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang menyenangkan hati. adalah orang mari minta sedekah ataupun orang mari minta bantuan, tabarruk ke gapo, Jangan hamba dia, jangan kecek kata eh huduh-huduh balik. Tak molek. Kita dok dia kata, "Oh, pasal malah mari minta sokmo." Ha ni, kalau dia kita tak sewi, senyap sudah. Senyap. Ataupun kecek, kecek molek dengan dia. Jangan dok kata huduh. Ha ni tak molek, serupa dengan adik-beradik juga. Adik-beradik kadang-kadang dia tak ada tempat eh, nak nak nak pergi minta tolong. Mari sama. Mari, mari, mari. Masya Allah. Ini tak tahu lah. Setengah-setengah hari ayo wasa jemu, wasa wasa puah. Kalau sekadar minta sekali, dua kali itu, dia mahu duk kecil lah, tak apa lagi. Tapi dah sampai kau dua, tiga kali, empat, lima kali, nampak acak, acak, acak, acak, acak. Setengah-setengah hari pakai katuk itu lalu. Nampak dah Allah hari, bang, katuk, katuk itu. Dia, sebab apa? Sebab tahu katanya. Dah Allah mari jalan nak minta. Ha ni tak ada arah. Dalam sangkum kita ni semua tiap-tiap orang kena cuai tua eng dulu. Hak ni kita tahu belakang ni. Kena tolong diri sendiri, tolong keluarga dia dulu. Kalau tak awak sangat, habis rang ataupun tak kuasa dah nak tolong diri sendiri, ha, tu kena minta. Pas minta-minta ni dia tak molek. Minta ni dia tak molek. Nabi ada rakyat kepada satu sahabat namanya Hakim. Bukan hakim tak. Hakim. Hakah yamin. Seorang sahabat, dia katanya, aku gimitok dengan Nabi, Nabi bui. Gimitok dengan Nabi, Nabi bui. Gimitok dengan Nabi, Nabi bui. Tiga kali ya raya. Nabi bui, bui, bui, bui. Padahal Nabi sendiri pun bukan ada banyak juga. Tapi dengan sebab orang mitok, Nabi bui. Lepas pada tiga kali gimitok, Nabi raya. Hakim. Hakim minta ni tak molek. Hari ni kita kena beringat semua ni. Nak minta gapa-gapa dengan orang. Bila dulu orang katanya bila sampai sepuluh dulu. So, dua, tiga, empat, lima aku gamuk kedok. Dia nak ui kedok ke aku. Dia aku pergi minta sekali. Kali yang kedua yang nak ui kedok. Hantu. Bila sampai sepuluh kali tu. Belum ada nak pergi minta gapa-gapa dengan orang. Tapi Nabi ni Masya Allah. Dia hati murah. Kadang-kadang benda yang dia ada dalam keluarga dia, dia nak makan, nak apa. Tapi tengok orang mari minta, ya wui. Tengok. Nabi ya jong lagi. Lapar jong lagi tak ada. Asal kalau orang mari minta, dia wui. Tapi Nabi wui nasihat kepada hakim saat ni. Nabi katanya minta ni tak molek. Nabi kecil tak ada panjang ni. Tapi hakim dia supoh. Dia royak selalu kepada diri dia. Dia katanya aku bersupoh dengan nama Allah. Dengan sebab Nabi winasihat kepada aku hari itu Aku tidak akan mitok dengan mana-mana manusia Siapa aku mati Siapa mati aku tak si mitok Berasa hak Nabi sebut saat ni Katanya dok pergi mitok dengan orang ni benar Adalah tak molek Apa tak lagi orang hak pasang Boleh cari sendiri Tapi dok pergi mitok belakang Jumpa Mitok Mitok minta minta Pada hatu we boleh kerja boleh cari rezeki boleh ke apa tu tak ada duk cacak sampai ke duk atas katil dak ni jalan boleh mit, apa ni tang kaki tangan boleh pergi kerja sebab tu nabi royak di dalam satu hadis lain usaha di dalam hidup kita ni Allah Ta'ala akan beri berkat dan akan beri rezeki walaupun setengah-setengah orang bangun pada waktu pagi cari tali ni zaman dulu ni cari tali di jalan ke hotel ke ke mana-mana cari kayu api ambil tali ikat ikat ikat ikat berkah berkah gi jual kayu api sat ni untuk sara hidup dia Tuhan akan beri berkat kepada dia lebih baik daripada dok mitok dengan manusia Duk minta. Kadang-kadang dia memaki, dia memarah hamba tu. Dia mau kata pula, apa ni kaki molek, tangan molek, tua duduk sihat molek tapi duk minta dengan orang. Gih gih gih gih. Mungkin kerja. Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu dia biasa tengok orang biasa duduk buat amal dalam masjid. Bukan buat berarti orang kurung diri sendiri. Nanti nak nak nak bila ni subah. Nanti nak bila. Ni saya misal tu buat gambar katanya. Nanti nak zikir banyak. Zikir baca tu, wakga tu, sujuk, semaya. Umar mari tanya. Siapa duk pergi makan ni kamu? Orang ramai-ramai, orang tu, tu orang, orang tepi sejik duk pergi. Orang tu, orang ni. Kamu tak kerja ke? dak. Nanti nak buat amal ibadat. Nak boleh pahala banyak. Gatu, gani, gatu, gani, duk dalam sejik. Umar hamak lalu. Eh, Gih, gih, gih. Tubek tubik, tubik. Tubik, gih, hijau, gih, gih. Yang duduk kurung diri sendiri dalam sejik. Sebab apa? Umar rakyat katanya, langit tak biasa buat turun hujan mah. Kalau turun hujan mah, pakai angin tak ada. Mah stokoh, to, to, to, to, to, to, to, to, to, penuh. Ni istilah perkataan Umar. Langit tak biasa buat turun hujan mah. Lagu mana? itu tubik gih hijau lah sendiri. Jangan duduk wang pon ploy dai daripada orang tu orang ni orang tu ini jangan jangan ni. hijau sendiri inilah menunjukkan bahawa ayat yang Allah Taala royak kepada kita di dalam Quran dia suruh kita usaha tak sihir kita nanti nak tadah tangi nanti nak mitok nanti nak mitok tak ada Masya Allah ni usaha di dalam dalam Islam Patut tu kalau sekiranya klik kepada ayat ni semula, waris-waris kita, orang minta sedekah ataupun kaum kerabat kita. Dia pemiskin kita juga, bukan bukan ada banyak. Kita pakat kecek molek. Jangan jadi putus silaturahim, jangan kata huduh, jangan kata apa. Ha ni, pakat-pakat beringat, jangan siapa kau putus waris-waris. Dengan sebab ke apa? Oh, mong mari dek minta sokmo. Ke 100, ke 500. Bayar dak? Ha ni, jadi masalah banyak. Putuh waris. Ha tu. Lebih-lebih lagi waris pasal Kaubah. Ha hak tu kah. Panha banyak dalam sangkum. Mari minta sama, minta nak beli ubat. Ubat ke apa? Ubat gila dia tu. Ubat ga tu, ubat ga ni. Ha inilah. Banyak masalah-masalah yang ulama mari duduk hurai sosor dalam kitab nak jadi ajari Allah ni masuk dengan cara hidup kita dan kita pun kena masuk dengan ajari Allah. Nah, setiap masa dan setiap tempat insya-Allah kita selepas badan ni kita baca lagi banyak lagi hubungnya dengan dak seguguh ayat yang Allah Taala ajar kepada kita supaya kita menjadi orang baik. Wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.